Всем привет, ребят! Это второй выпуск моей истории. Сегодня бы я вам хотел рассказать историю, которая произошла со мной два года назад. В общем, дело было так. Учился я тогда в девятом классе, а точнее заканчивал девятый класс. Это уже был конец мая, экзамены и все в таком духе. И вот, собственно, настал день экзамена, да, и мне надо было идти на экзамен. Ну, а я как человек спортивный. Какой же я пиздоболок решил пойти немного и потренить перед экзаменами на улице. Вышел я, значит, на улицу и пошел в сторону банка. У нас, получается, идет банк, вот тут недалеко. И там стена такая огромная, метра два, наверное, с половиной, может, три. Да, метра два-три, короче, где-то так она в высоту. Э, я как бы занимаюсь паркуром и вот все такое. Ну и, короче, взял я, побежал на эту стену, залез на нее шелся вдоль, получается там, ну, ну блядь, стена, обрыв, там все такое. В общем, я шел по этой стороне, так, держусь за забор, короче, иду, иду, держусь за забор. Ну и, короче, дошел до конца и такой, думаю, блин, может спрыгнуть, нахрен я сюда дошел вообще. Ну и, короче, беру и спрыгиваю. И вы ни за что не поверите, на что я упал. Да, я именно упал, потому что я <laughs> пытался спрыгнуть, в итоге я упал. Было больно, но когда я встал и увидел то, на что я упал, адреналин в моем организме заиграл другими красками. Упал я, ребят, на полицейскую машину. Я им разбил одну из сирен, не помню уже какую, там вот красная, синяя же идет, или, или синие обе. Не суть, короче, я им разбил одну из сирен. В общем, встал я такой перед ними, встал, сначала отряхнулся, такой стою, отряхнулся, смотрю, ну, Получается, начинаю смотреть на машину, вижу менты. Копы, полиция, насрать. Смотрю на них, они смотрят на меня, я на них, они на меня. И если мне не изменяет память, то один из них что-то жрал. Серьезно, вот просто он сидел с такими вот глазами, вот, вот такими просто глазами смотрел на меня и уплетал что-то там. Если бы это была Америка, он бы жрал пончики. Я не знаю, что он там у нас жрал, я не помню. В общем, простояли мы так секунд 30. Э, ну и, собственно, я дал деру. Я побежал в другой микраж. Опять же, как в прошлом выпуске говорю, у нас микрорайоны, не районы, маленькие, такие микрорайончики, не суть. Пробежал и, получается, в другой микраж. Там я начал от них убегать, меня заела отдышка. Я уже остановился возле какого-то дома, не помню. И стою, ну, отдыхаю, за углом дома стоял, получается, выглянул за угол, посмотреть, есть там кто. И смотрю, там мент бежит. Я такой, бля, что делать? Дал деру вообще опять. В общем, пробегал я так, наверное, минут 30. Собственно, да, запарился я бегать, конечно. Но убежал в итоге. Второй я не знаю, где был, второго я не видел. Я бегал только от одного. Вот, оказывается, да. Забежал я домой, Э, сколько мне помнится, они бежали прямо за мной, то есть а, от них до меня расстояние было метров 10. Не знаю, я не видел дальше, там, остановились ли они, бежали ли они дальше за мной. Помню, что где-то вот тут, вот недалеко, уже перебегая в свой микраж, они от меня отстали. Ну, не знаю, там они меня <laughs> нашли уже или нет. Ну, то есть, пом- видели ли они, куда я побежал. Вот, и э, я забежал домой. Дома как раз никого не было в тот момент. Ну, это было утро, получается. Все на работе были. Вот, и я зашел в комнату и залез в Нарнию. Ну, то есть, в смысле, в шкаф. Просидел я там в шкафу около часа в дрожащем состоянии с адреналином. Глаза у меня вообще не закрывались, наверное, минут пять. Я просто вот так вот сидел, держась за колени, в шкафу, закрыл его, э, за вещи спрятался и сижу и думаю, бля, пиздец. Это, бля, пиздец. Так я, наверное, просидел полдня там. Ну, не полдня, может, часа <laughs> полтора-два. Потому что, ну, это реально было стрёмно. Считая то, что на тот момент я не очень часто убегал от ментов. Да, это уже вторая история, в которой я бегаю от ментов. Но все же любят истории про ментов и про то, как от них убегают. Конечно, все любят то, как ловят, но меня ни разу не ловили. Ну как, ловили, но как бы <laughs> ничего предъявить мне не могли, кроме того раза когда меня не поймали, я убежал домой. Вот такая вот история. Да, она получилась маленькой, но познавательной для вас, ребят, и для меня. Приедете, когда куда-то спрыгиваете, смотрите под ноги. Да вообще всегда смотрите под ноги. <clears throat> я так сотку проебал. Серьезно. Мини-история, давайте, в, в истории. Шел я как-то по улице, короче, на работе был, в общем, с напарником, ну, с коллегой по работе. Иду, и, получается, засмотрелся куда-то там на небо, что ли, на дома, и он сотку нашел. Ну, потому что он ноги смотрел, такой, оп, соточка. Я такой, о, нифига себе. А я сотку проебал. То есть я мог найти сотку, но не нашел. Ладно, на этом все. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, в группу, инстаграм, вообще все ссылки в описании, ну, как обычно. До скорого!